Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat dunia akhirat, langit dan bumi Senang sekali saya kembali ketemu dengan Anda Youtuber yang pinter dimanapun Anda berada Dan saya doakan kepada semua Youtuber yang pinter dimanapun Anda berada Agama apapun, suku apapun, dan umur berapapun Selalu dalam keadaan sehat walafiat, jasmani rohani panjang umur, murah rezeki, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. YouTube yang pintar, di belahan bumi manapun, orang tua kita selalu berpesan bahwa sepasang suami istri harus ada keterbukaan dan kepercayaan. Karena menurut mereka itu adalah kunci dari kebahagiaan sebuah mahligai rumah tangga menurut Anda, menurut YouTuber yang pinter, apakah keterbukaan yang menjadi orang itu punya kepercayaan? Atau sebaliknya, orang ada kepercayaan, baru ada keterbukaan. Itu sebab akibat. Yang jelas, kedua-duanya tidak bisa saling terpisahkan. Tentu saja, YouTuber yang pinter, kalimat ini memang kesannya usang dan juga sudah sering kita dengar karena hampir di setiap event pernikahan kita sering mendengar kiai, ustadz, atau bahkan sambutan selalu ada kalimat perlunya keterbukaan dan kepercayaan dalam rumah tangga suami dan istri. Jadi kesannya bahwa kalimat ini memang sangat konvensional, sangat tradisional, sangat usang dan membosankan. Itu bagi pasangan yang mungkin sudah masuk pada usia setengah abad lebih. Tetapi youtuber yang pinter, bagi calon pasangan suami istri yang baru saja akan memasuki mahligai rumah tangga, Kata-kata ini menjadi sesuatu yang sakral karena hampir setiap orang tua itu berpesan supaya ada keterbukaan, kepercayaan antar suami istri sehingga memang dua kata ini menjadi sebuah kunci bagaimana satu rumah tangga itu bisa tenang, aman, dan tentram. Tapi youtuber yang pintar, kalau sejak awal sepasang suami istri itu sudah bersepakat bahwa di dalam rumah tangga harus ada kepercayaan dan juga keterbukaan. Namun, pada kenyataannya kok masih ada suami yang punya ponsel harus di password dan istrinya tidak tahu. Atau sebaliknya, ada juga istri yang punya ponsel di password suaminya tidak boleh tahu. Kalau ini yang terjadi, lantas di mana letak keterbukaan dan kepercayaan antara suami istri? Nah, youtuber yang pintar saya tidak tahu Anda masuk di mana, apakah masuk kelompok suami yang punya ponsel dan pakai password, istri Anda tidak boleh tahu, atau masuk dalam kategori istri yang punya ponsel dan passwordnya tidak boleh diketahui oleh suami, atau Anda tidak masuk dalam dua-duanya. pun yang pintar, tema ini yang akan menjadi bahasan kita. Bagaimana sebenarnya alasan masing-masing Kenapa suami punya password dan istri tidak boleh tahu atau sebaliknya? Istri punya password di ponselnya dan suami tidak boleh tahu? Apa alasannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama saya di channel Imron Kaya Raya. Seperti yang saya janjikan di awal, saya akan bahas tentang bagaimana ada suami yang punya ponsel, ada passwordnya, tetapi istri tidak boleh tahu. Dan sebaliknya, ada seorang istri yang punya ponsel, passwordnya juga tidak boleh diketahui oleh seorang suami. Tema ini muncul ketika saya beberapa hari lalu saya ngobrol dengan istri saya pada suatu malam, iseng-iseng saya ngobrol kosong, kemudian tiba-tiba muncullah sebuah seloroh kalau suami punya ponsel dan di password istrinya tidak boleh tahu atau sebaliknya istrinya punya ponsel dan passwordnya tidak tahu email, FB segala macam di password. Istrinya tidak tahu, suaminya juga tidak tahu. Bukan karena tidak tahu, memang tidak boleh tahu masing-masing. Obrolan ini yang kemudian menjadi satu kegundahan saya dan pada hari ini saya ingin bercerita kepada YouTuber yang pintar. YouTuber yang pintar. beberapa teman yang kemudian juga suami dari beberapa istri atau beberapa teman wanita yang juga istri dari para suami, rata-rata teman-teman saya, berbincang kosong tentang apa sih sebenarnya alasan-alasan yang menjadi latar belakang kenapa ada suami yang punya ponsel dan di password istrinya tidak boleh tahu atau sebaliknya atau teman-teman wanita yang juga istri dari para suami teman saya kenapa dia punya ponsel dan di password dan suaminya tidak boleh tahu nah youtuber yang pinter ada beberapa alasan suami yang punya ponsel dan passwordnya tidak boleh diketahui oleh istri pertama suami tidak ingin istrinya mengetahui tentang pekerjaan suaminya di luar Sebab menurut suami yang memilih passwordnya tidak boleh diketahui sama istri, Katanya, kalau istri lebih banyak tahu tentang urusan di luar, maka istri di rumah itu akan pecah fokus dan tidak konsentrasi mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Sehingga istri memang tidak harus boleh tahu tentang password ponsel suaminya. Apalagi kalau misalnya WA, SMS, atau apapun kiriman yang masuk di ponsel suaminya itu berkaitan dengan pekerjaan kantor, konflik di kantor, kemudian tagihan listrik di kantor, atau mungkin tagihan hutang, tagihan kartu kredit yang sebenarnya menurut suami yang versi ini tidak perlu diketahui oleh seorang istri di rumah karena akan memecah konsentrasi dalam tata kelola rumah tangga. Nah, YouTuber yang pinter dengan alasan psikologi katanya juga ini bagian kasih sayang seorang suami kepada istri supaya istri tidak pecah fokus, supaya istri tidak terganggu dengan pekerjaan-pekerjaan suami, tidak terganggu dengan konflik-konflik suaminya di luar, terutama kesibukan kerjaan kantor. Akhirnya rasa sayang seorang suami kepada istri supaya istri itu lebih tenang, maka istri tidak boleh tahu password ponsel dari suaminya. Sehingga suami harus mengunci dengan password yang sama sekali tidak boleh diketahui oleh istrinya supaya dia lebih aman dan nyaman mengelola rumah tangga. Alasan kedua, Istri memang tidak wajib mengetahui tentang segala sesuatu tentang suami. Artinya, tipikal suami yang satu ini memang tidak menginginkan istri banyak tahu tentang urusan-urusan bagaimana dia mencari nafkah, bagaimana kesibukan di luar, bagaimana lelahnya mencari uang di luar, dan lain sebagainya. Sehingga ponselnya harus dipassword dan istri tidak boleh tahu. Alasannya apa? Kalau sampai istri itu banyak mengetahui bagaimana pola kerja, tata kelola kerjaan di luar ketika suami mencari nafkah, bahkan suaminya juga diskusi sama istri, kata si suami yang ini tadi, yang mengunci passwordnya untuk istri, katanya takut kalau misalnya nanti banyak diskusi sama istri, justru tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan di luar itu justru malah salah. Dia menjadi bimbang, akhirnya lebih baik istri tidak perlu terlibat dalam kegiatan di luar, termasuk bagaimana mencukupi nafkah keluarga. Ini menurut mereka. Yang ketiga, tidak ingin istrinya mengetahui kalau suatu ketika ada mantan pacarnya tiba-tiba WA, tiba-tiba SMS, atau bahkan tiba-tiba menelpon. Supaya apa? Supaya istri katanya menjaga perasaan. Karena kalau sampai istri itu tahu ternyata mantan pacar suaminya itu menelpon, atau bahkan curhat di malam hari atau siang hari, ini justru akan mengganggu psikologi dan istrinya akan cemburu. Sehingga dengan alasan ini, si suami tadi harus mengunci supaya apa? Supaya ada WA, ada SMS tidak terbaca. Karena takut kalau itu ternyata mantan pacarnya justru akan membuat cemburu dan akan membuat rusaknya psikologi kejiwaan istrinya akhirnya rumah tangga juga akan berantakan selanjutnya youtuber yang pinter, kalau tadi suami yang punya ponsel kemudian passwordnya tidak boleh diketahui oleh istri nah itu alasannya. Nah sekarang bagaimana? Ada juga seorang istri yang punya ponsel, passwordnya tidak boleh diketahui oleh suaminya. Alasannya agak mirip yang pertama. Istri juga tidak ingin suami banyak tahu urusan-urusan ibu-ibu, apalagi urusan arisan, urusan kredit mengkredit. Sehingga apa? Sehingga dia fokus dan suami tidak mengganggu tentang kebijakan-kebijakan ketika mengelola keuangan rumah tangga. Katanya, kata si istri yang mengunci passwordnya tadi, kalau sampai suami itu terlalu banyak tahu tentang urusan ibu-ibu, ini justru akan mengganggu kegiatan ibu-ibu, kegiatan istrinya di luar, sehingga justru pergaulannya akan terbatas. Kemudian persoalan-persoalan yang sebenarnya persoalan pribadi, persoalan-persoalan dengan ibu-ibu di luar itu banyak diketahui oleh suami. Nah, si istri yang mengunci password tadi alasannya makanya saya kunci supaya suami tidak banyak tahu tentang kegiatan-kegiatan saya di luar. Alasan kedua, suaminya supaya tidak banyak tahu rahasia ibu-ibu di luar apalagi yang diobrolkan di grup karena kalau sudah di grup biasanya kan obrolan-obrolan kan maaf kata ibu-ibu kadang-kadang terlepas kata-kata yang mungkin itu privasi tetapi karena sama-sama perempuan akhirnya dia berbincang tentang soal perempuan nah persoalan-persoalan privasi ini kata si istri yang mengunci passwordnya untuk suami tadi jangan sampai suami itu tahu obrolan antar ibu-ibu di grup sehingga ini mengganggu privasi orang lain apalagi yang diobrolkan persoalan privasi wanita persoalan perempuan yang memang tidak boleh diketahui oleh laki-laki termasuk suaminya sehingga passwordnya harus dikunci supaya suaminya tidak tahu rahasia tentang ibu-ibu apalagi ibu-ibu di luar Ketiga, alasannya ternyata mirip-mirip juga. Si istri ini juga takut kalau suatu ketika mantan pacarnya itu nelpon atau mantan pacarnya kirim WA sehingga terbaca oleh suaminya karena takut nanti sampai akhirnya suaminya tahu makanya lebih baik dikunci supaya ada alasan bahwa itu teman lama lah kemudian itu teman SMA lah dan lain sebagainya toh akhirnya nanti kalau ketahuan itu justru akan menyakiti suami terutama akan berakibat buruk kenapa karena pasti akan berantem dan juga keluarga akan berantakan kalaupun tidak berantakan pasti dengan adanya istri yang diketahui oleh suami kemudian curhat dengan mantan pacarnya atau sebaliknya itu justru akan membuat keluarga tidak sehat. Nah tentu kata si istri tadi suaminya tidak perlu tahu dengan passwordnya supaya apa? Supaya aman dan nyaman. Alasan keempat, para istri yang mengunci passwordnya tadi, dia tidak ingin suaminya banyak tahu tentang rencana belanja apa yang akan dibeli, apa yang sedang dilakukan dengan uang yang diberi suaminya. Kenapa? Kalau sampai suami mengetahui bagaimana tata kelola rencana apa yang dibelanjakan, sementara ada selera lain dari seorang istri, takutnya nanti justru banyak diskusi sama suami, justru ada istilah gagal belanja dan apa yang diinginkan oleh seorang istri itu tidak jadi. Kenapa? Karena suami tidak tahu apa sebenarnya kepentingan perempuan, apa sebenarnya kepentingan yang harus kita beli untuk rumah tangga. Youtuber yang pinter Tentu poin-poin tadi masih banyak lagi ya, di luar sana masih banyak sekali alasan-alasan kenapa suami mengunci passwordnya dengan tanpa diketahui oleh istri atau sebaliknya Istri juga punya ponsel, passwordnya tidak boleh diketahui oleh suami. Tetapi youtuber yang pinter, secara umum alasan kenapa suami mengunci password atau istri mengunci password dan kedua-duanya tidak boleh tahu, itu sama halnya dengan ketika kita sedang merahasiakan sesuatu dalam ponsel dalam email, dalam IG, dalam FB, atau dalam medsos apapun. Sehingga suami dan istri tidak boleh tahu nomornya, tidak boleh tahu emailnya, tidak boleh tahu passwordnya, dan semua tertutup antara suami dan istri. Sama-sama merahasiakan. Kalau itu yang terjadi, berarti ada yang dirahasiakan. Si suami merahasiakan sesuatu supaya istri tidak tahu, atau sebaliknya, Istri juga merahasiakan sesuatu supaya suaminya tidak tahu. Itu bukan pengalaman orang lain, tetapi pengalaman saya ketika kemudian ada sesuatu yang dirahasiakan, sehingga istri tidak boleh tahu password dari ponsel yang kita miliki, email, dan lain sebagainya. Youtuber yang pinter, kalau kemudian saling kunci antara suami dan istri ini, saling merahasiakan, saya tarik kepada kehidupan keseharian. Ini sama halnya ketika kita keluar dari rumah misalnya. Tentu, rumah kita pasti akan kita kunci. Rumah itu misalnya dalam sebuah halaman, dan halamannya itu ada pagar, pagar, maka pagarnya juga akan kita kunci lagi. Bahkan kalau misalnya ada beberapa youtuber yang pinter yang memiliki hewan peliharaan seperti anjing misalnya, anjing pun disuruh menunggu supaya rumah itu aman. Aman dari segala gangguan orang lain. Artinya apa? Di dalam rumah itu ada sesuatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh banyak orang. Yang boleh tahu hanya si sepasang suami istri, putra-putrinya, atau anggota keluarganya. Itu pun ada ketentuan-ketentuan yang memang privat yang tidak boleh dimasuki misalnya kamar utama tidak boleh dimasuki oleh anak atau mungkin saudara-saudara di luar suami istri. Artinya apa? Ketika kita menutup pintu sama halnya ada orang lain yang tidak boleh tahu tentang isi rumah tadi. Youtuber yang pintar kalau sampai hari ini masih ada suami yang punya ponsel, punya medsos, punya IG dan lain sebagainya passwordnya, emailnya tidak boleh diketahui oleh istri atau sebaliknya ada istri yang punya ponsel, punya IG, punya medsos yang semua kata kuncinya tidak boleh diketahui oleh suami itu sebuah peristiwa aneh buat saya. Kenapa saya bilang aneh? Bagaimana mungkin sepasang suami istri itu akan saling merahasiakan? Passwordnya dirahasiakan, si suami tidak boleh tahu, istri tidak boleh tahu. Sementara, persoalan privasi di atas ranjang, kita tidak pernah ada password. Itu kan aneh. Youtuber yang pinter Kalaupun misalnya sampai hari ini masih ada juga sepasang suami istri yang akan tetap merahasiakan passwordnya untuk istri atau sebaliknya istri akan merahasiakan passwordnya untuk suami, itu ya suki, itu pilihan Anda dan itu adalah resiko yang harus Anda tanggung apa akibatnya. Saya tidak tanggung. Kalau saya tidak, karena saya punya pengalaman yang buruk sehingga saya harus membuka semuanya, password handphone saya buka, Facebook, medsos dan apapun bentuknya semua saya berikan kepada istri supaya istri mengetahui luar dalam saya Tujuannya apa? Agar istri mengetahui tentang bagaimana jerih payah kita di luar atau di dalam untuk berkarya untuk mencukupi nafkah keluarga. Sehingga ada kontrol, ada pengendalian tata kelola keuangan rumah tangga dan lain sebagainya. Sebaliknya kita, sebagai seorang suami juga harus mengetahui kegiatan istri baik di dalam atau di luar. Ini sebagai konsekuensi bagaimana dalam Al-Quran disebut bahwa suami adalah baju istri, istri adalah baju suami. Baju itu adalah saling menutupi, baju itu saling menghiasi. Artinya apa? Baik dan buruknya suami akan tergantung istri, istri yang buruk dan baik itu tergantung suami. Kalau ada suami hebat, berarti di belakangnya ada seorang istri yang hebat yang mampu menghebatkan suami. Atau sebaliknya, kalau ada istri yang hebat, istri yang baik, maka di belakangnya ada suami yang baik, suami yang hebat yang bisa menghebatkan seorang istri. Youtuber yang pinter, kalaupun misalnya masih juga tetap akan kekeh memegang prinsip, oh kalau saya harus tetap password istri tidak boleh tahu. Atau sebaliknya, istri juga kekeh, oh kalau suami tidak boleh tahu password ponsel saya, medsos saya. Ya yes, oke, okay. sekali lagi itu pilihan Anda. Tetapi sebelum Anda melakukan itu, ada saran saya. Mulai hari ini atau besok, bersepakatlah antara suami istri juga harus memasang password di organ intimnya masing-masing dan itu suami tidak bisa membuka, istri juga tidak bisa membuka. Dan itu semua harus dirahasiakan. Itu baru adil. Kalau tidak, berarti Anda tidak adil. Di satu sisi, Anda terbuka dalam satu hal, tetapi tertutup dalam satu hal. Anda sudah melanggar undang-undang keterbukaan ranjang yang mengutamakan kepercayaan dan keterbukaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dunia akhirat, langit dan bumi. Dan kita akan ketemu lagi di channel Imron Kaya Raya dengan tema yang berbeda.